¿Tú sabes juego de calamar? Sí. Sí, vamos a jugar. Más fuerte. Ay, ¿tú, lo ves? Ella sabe que tú. La galleta, mira. No, 인형 무궁화꽃이 피었습니다 인형 무궁화꽃이 피었습니다 인형영희 인형 들어가네 지금 어? 네 거기 맞아요 네, 맞아요 어디에 있는 걸까? 도대체? 영희 로봇을 찾아서 산티아고에서 200km 떨어진 곳까지 차 타고 왔어 아침부터 진짜 여기 올라 아까 아비야 무니까 기간때 노 에스타 어? que... Semana pasada 없어졌대. 네, semana pasada termino. ¿Hasta cuándo? No vuelve. 아, 없네. 안녕히 계세요, 여러분. 어, 어 이거 너무 귀엽다, 저런 거. 이게 옷이야? 저런 거. 옷? 네. 약간 칠레스러워서. 걸어 죽을 것 같은 날씨. 이렇게 추울 줄이야. 너무 어. 추운데 이러고 있어 짠 후에고 데깔라만 마 마스카리아를 다 팔고 있어 판 물건 파는 건가 봐. 방탄이다 방탄. 데코레야. 네. Mira, este de ropa de fuego. Fuego de calamar. Sí, pues sí, estaba diciendo la hija. Sí, sí, yo le di. ¿Quiere jugar? Sí. Venga, venga, venga. venga. ¿Dejamos? Sí. Sí. Y eso se tiene que dar vuelta, ¿sí?

Muito diferente. Muito diferente. This is Sparta! sabe juego de calamar? Sí. Sí, vamos a jugar. Ah, vamos. ¿Vamos? ¿Quieres? Ya. Sí, pero usted, ya. Pega. Pego. Así. Pero hay que, hay que quitar este. Ah, ya. ¡No! A ver, ya, Un Turno. Ah. no se puede. No, el sol. Mi honor de como coreano. No, coreano. Sí, ahora sí. Mi orgullo. Vamos, orgullo, ¿dónde va a quedar ahora? Vamos, se puede. No, se le va. No, se Nunca, nunca gané. Nunca, nunca. Yo perdí todo, todo juego. Ah, no soy coreano. Ah, hay que, hay que quebrar de ese curva. Sí, como triángulo. ¿Ellos juegan igual? Sí. Ellos sí que la gente va a comérsela. Ya, gracias. Eso se llama taxi. No, más fuerte. Quédalo. Ahora tu turno. ¡Oh! Casi, casi, casi. Ya, te lo llueva. No tiene mucha fuerza. punto. A ver. 야,잘맞춰야지,너.아이,벌써.아, Sí, mira, Ahora sí, más cerca. ¿Quieres llevarlo, hijo? ¿Cuándo lo quieres? No, no le gusta. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Vamos a practicar. Practica. Sí, y... con los amigos del colegio. Ah. Galleta coreana. Ah, Eso sale en juego de calamar, video. Ah, ya. ya. Ah, este lo conozco. Ah, ¿tú conoces? Se llama Talguna. Ah, ¿tú quieres jugar ahora? ¿Ya lograste? ¡Oh! me esto. Vamos, vamos, aún no, aún no, aún no. Puede lograr. <laughs> ¿Quién gana? casi, casi, casi. Casi, casi. <laughs> ya seguramente es vio. ¡Oh, oh, oh, casi, casi. ¡Oh! ¡Muy bien! ¿Qué tal, Alfonso? Galleta. ¿Qué tal? Está buenísima. Buenísima, ok. ¿Ustedes viajan o viven acá? Yo vivo acá en Chile, Santiago. Pero acá yo vengo porque yo escuchaba, yo vi una anunció anuncio, noticia, que estaba, existe muñeca gigante en muy marino, pero no existe porque... Ah, no, sí estoy triste. muñeca, Muñeca. Muy marino no está. Por eso yo vengo hoy. ¿Y ya no está? Sí, no está. No existe. Desapareció. Por eso estoy muy triste. Yo vengo desde Santiago por, ese esa muñeca. ¿Por qué? Porque antes de Halloween sacó. Whisky. Muchas gracias por jugar conmigo. ah. 여기서 내 생각에 칠레에서 내가 제일 못해 딱지를 아니 태어나서 한 번도 딱지를 해본 적이 없다고 내가 아. 에이야 싸네 에이야 싸에 들어 들어 검도 아 검도? ¿Tú haces así? ¿Profesor? Sí. ¡Oh! n u e 아 여기 여기 여자 안 해봤어.